So, what's up mga katulig? Ang vlog for today ay Pabubuhan Challenge. Ang mechanics lang naman game ay mag-aano sila pipili sila ng dalawang question na ipapaano parang stick and ladder para may, paano lang ikot lang hanggang sino mawalan ng sagot siya yung paparusahan o bibigyan ng punishment. Kunyari, yung isa namin ano player nagbigay ng sa- tanong ng magbigay ng mga brand ng cellphone. Ibig sabihin, lahat ay magbibigay ng mga brand ng cellphone. Paikot yon At yung isang walang nabigay sa anong hinto at natapatan ng 5 seconds ay mapaparusahan or na ano namin na parusa ay punishment sa mga hindi makakaano ay hampasin ng 1.5 sa ulo. Pero, may na lang para hindi masyadong maano masaktan. Huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para more videos to come. Kung nagustuhan niyo ang aking video, just just watch Just like, follow, and subscribe. Yes. That's great. Okay, let's yeah, start our fine. game. Pabubuhan challenge. Challenge. Number one that's question. Challenge. Kailangan ang ano natin, ay, uh, Really, nigga? Halaman. Halaman. Bingka! Red Bingka! Oy, wait lang! Mali ka! Yung susunod na ano! Wait lang, wait lang, wait lang. Ano pala yung trial, trial? Trial. Okay, pangalawa. So, ang Mga- mechanics ng ating laro is magbibigay Mamaya na... <laughs> okay. Ang ano lang naman ito, ang mahuli, ganito lang yung pag ano, pag-ikot ng ano. Ikaw ang pinakalas magasagot. Pag wala, ka, wala, pag wala nasagot, dito na kagad maging lahat ng pasin. <laughs> ha? Okay. <laughs> Halaman! Bingka! Red Bing Bingka! Red Bingka. One, two. Karachuchi. One, two, three, Bingka! four, five. <laughs> Bobo! hoy, hoy! Ano sabi? Di ba ang sabi? Mahina, umuuna na gampa sa malakas. Okay. Ikaw na, ikaw na mag-ano. Ikaw magbanggit ang ano susunod na question. Kaya mo kasi kay Boyan. Ah, wala siya? Nakapas ka na ba, boy? Oh, Joy. Our next topic is animals. Si Joy nga, di ba? Si Joy na magbigay. Bilisan nyo! Animals! Animals! Magbigay ka agad, bilisan mo! Usa! Usa. Aso! Daga! Baka! Ipo. Rhino. Dwarf Eagle. hamster. Giraffe. Zebra. Elephant. Dwarf hamster. Giant giraffe. hamster. One. Elephant. No, giant, giant hamster. Wala giant hamster. Wala kasama yun. No, giant hamster. Wala giant hamster. Wala kasama yun. Wala giant hamster. Wala hamster. Wala hamster. Dwarf pinag-aralan. Dwarf pinag-aralan. Giant. Tagal na ni giant. Siyempre, okay na yun. Sige na. 3, 1, 4, 5, 3, 4, 5. Baka nagkailag. Baka nagkailag. Walang inaban. Walang inaban. May tagisan na question, di ba? May tagisan na question, di ba? Dalawa ano, question ano, na Bagay! Bagay! Bagay! Bagay! Bagay! I'm Sir Will. I'm Sir Will. Bote. Bote. Horse. Horse. Brasan Miguel! Brasan Miguel! Pangalan na kami. Pangalan na kami. Ating after battle. Okay. Picture frame. Ah. Uh, Tommy Eraser. Tommy sir. Wala, late. So you're late for today. Picture Pinakatama ng ganito. I need Okay, sir. Wala, late. So you're late for today. Pinakatama ng ganito. I need Wala. Di ba wala? Sige ka na. Bumigyan ng question. Pwede oh, ba tulog? Oh, pwede nga, di ba? Punaw! Punaw! One, two, three, four. Pwede ba puno? Oh, pwede nga, di ba? Punaw! Ano punaw! One, two, three, four. Okay. Pangalan mo sa likod. Samsung. Princess ang sabi, di ba? Kaya nga, Opo. Okay. Pangalan ng cellphone, Samsung. 1, 2, 3, 1, 5, 2. Sabi One. Okay, sige pa magbigay ng last question. Ay, ano? One. Eh. Last question na ako. Ako na naman. Ano? Siya na. Hindi, five. Kasi nga lahat. My turn. Ay, dahil si Ivan has the next thing. Siyempre, pag tuminto sa'yo, ano na pag yung pass. Ako na naman. Siya na. Hindi. Kasi nga lahat. Last question. My turn. I don't even ask anything. Siyempre, pag tuminto sa'yo, ano pag ang pass. Saan saan? Daisy. Nagtutoy. Green ka. Yellow bell. Ano? Easy. Mga chuchi. Oh, nasabi ko na yun! Wala. Dayte! Wala. Dayte! Oh, nasabi ko yung flower! Dayte is a flower! Easy. ko na yun! Mga replay sa video. Dayte! Okay, hindi ng pag- Dayte is a flower! Mga replay natin sa video. <laughs> Wala ka na lang. Walang maswa. Ano kay Siyempre, um, ano kagad, ang kagad ah. Part of One, the body. Two, wala ka na ako. Walang maswa. Siyempre, patay. Mag-ano kagad, ano kagad ah. One, two, three, Wala ka. Part of the body with lungs. Meron pa! Okay, last question! Wala! Last question, walang balikan, walang balikan. Michael! Walang ano ha! Guys! Meron This is a pa! di- difficult. Okay, last question! Last Wala! one. Last question, walang balikan, walang balikan. Michael! Walang ano ha! Guys! This is a di- Bigyan ka ng question! Last one. Anong Last halaman? question siya. Dalawa na lang ni Yuji mag, uh, ano, Uy, ay ako tatlo kayo. Ah, ano? Siya ang dalawa, tag isang question na lang, tapos ikaw dalawa Uy, pa. Ano mo? Halaman. Anong halaman? Taas ka, mga puno. Basta, Yun ang ano yan? mumuha. Ah, ano? Butas na lang. Rutas. Ano? Butas Uy, butas ah. Pineapple. Halaman ba? Apple. Prutas ka, mga puno. Orange. Basta, Yun ang ano Ano ba? Ay, cherry, cherry. Cherry. Butas ah. Cherry. Butas ah. Pineapple. Apple. Orange. Grape. One. Cherry mo. Ay, Dragon Charo. Dragon fruit. Dragon fruit. Jackfruit. Blueberry. One. Dragon fruit. Oh! Sabi na! Oh, kawawa ka! Cyrus! Jackfruit. Ayun ang question. Guys, this is difficult because... Oh! Sabi na! Oh, kawawa ka! Types of hamster. Syrian. Ayun ang question. Guys, this is difficult because... Ang gaya ah, niya! Type of angular. Syrian. Ano ang bayan nyo? Wala naman alam nyo. Type of angular. Syrian. Wala, inabala kayo kung ano ang bayan Oh, hamster. Types of hamster. Syrian. Hamster, di ba? Oh, Allah, inabala kayo kung kanino magtitirail. Oh, hamster. Ears of hamster. Body of oh. hamster. Hamster, di ba? Oh, hamster. Hamster. Hamster. Oh. Sir Calabaro. Pero last question. I um, Batman. Batman, last question na siya. Watermelon. Um, gabi-gabi. Doble Batman. Batman. Lipstick Watermelon. Turtle Black kami. Ikaw na. Doble kara. 2, 3, 4. Kanina pa tapos ang timer. Layo mo. Layo mo. 1, 2, 3, 4. Kanina pa tapos ang timer. Nakaligtas ka. Wala ka naman masyado sakit. Ano? Sasakit ka. Sasakit ka magbuo. Hindi ako nakaligtas. mo na. Bakit palagi may ano? May dulo palagi kita yung face. Wala ka naman masyado sakit. Ano? Sasakit ka. Okay, it's my turn. Abay, bilisan mo na. Bakit palagi may ano, may dulo palagi kita yung sales? Akin to, amin to, atin yan. Okay, yun na. Okay, it's my turn now. One question. Ayun ano sa Sige, animals na lang. Vegetables. Ah. Vegetables. Cabbage. Pechay. Ano? Ha? Ayun sa Kalabasa. Sige, animals na lang. Vegetables. Ah. Vegetables. Cabbage. Pechay. One, two, three, four. Kalabasa. Rubbish. Ano ba of the house! Ano ba yan? Sige. sa bahay. Door. Ay, ganun ba ito? Ito, ito. One. Oh, ito TV! Kasama ka rin! House. One. Door. Ah! Pero ako... Sino pinakamarami ang pa sa ulo? English yun! Ako isa lang! Isang isa lang ang pas. Ay, daw marami! Pero ako... Marami sa ulo! English yun! Ako isa lang! May may parusan sa amin. Uy, dapat minus pa eh. Dapat ikaw pinaka-challenge yung gano'n sa ating camera girl. Sunod na vlog. May may parusa ka sa amin. Uy, dapat minus pa. Manda ka. Last, last. Sit down, sit down. Last challenge. Manggagaling sa ating camera girl. Last question. Oh, you do. Ibig sabihin, dalawang beses ang pasil. Okay. Parts in the upper part of the body. Last upper part. Oh, I mean, ibig sabihin, dalawang beses ang pasil. Okay. Oh, Parts in the upper part of the body. Upper, upper part. Starting na. Eyelashes. Yeah. Ay, oh, na. Joy. Eyelashes. Oh, starting na. Eyelashes. Ask nga, diba? Tingnan sa Eyelashes. Hindi. Shoulder. Okay. Nose. Ask nga, diba? Eyes. Abs. Teeth. Tongue. Didi. Shoulder. Muscle. Leg. Adam's apple. Fuck. Adam's in your brain. Tongue. Ugat. Oy, nerve. Nerve. Muscle. Nob. Leg. What is a nob? Ugat. Nob in your brain. Nob. Ugat. Ugat. Oy, nerve. Nerve. Okay. No. What is a nob? Maraming types na ugat. Artery, veins, capillaries. Okay, okay. Sige. Laway na! Hindi, yung sa Maraming types na ugat. Artery, veins, ah, capillaries. Ah, Luga! Laway nga! <laughs> Buhok! Wala na naman! Uy, nasabi ko yun! Nasabi ni Ipot, oh, ah, di ba? Dalawa ko ba? Wala sa ilong! Wala pa tapos sa time. Wala ko! Sabi ni Ipot, dalawa ko. Dalawa ko. Wala sa ilong! Wala sa ilong! times, malalakaw na ako. Wala! Dalawa, dalawa, wow, tapos! At doon nagtatapos ang aming vlog ngayon. Ako pa kayo sa palang tapos ah. na At doon nagtatapos ang aming vlog ngayon. Ako pa kayo sa palang tapos ah. na Thanks for watching! At ikaw, bu ikaw susunod at bukas o susunod at vlogs ay may parusa kasama ng mandaan. Ay, ang champion! watching. Wala na na. Banda kaya. Ako naman na. Wala. Dislike na video. Subscribe. Anong gusto ng video nito? Just like. Wala na na. naman na. Comment. Wala. Dislike na video. subscribe. Kung gusto ng video nito, just like. And comment. Updated sa next video namin. Comment. OFL on your face. mag Thank you next, next vlog. So, ayun, the winner guys. I didn't even tag. Like this. lang po kayo kung anong gusto nyo ipa-challenge sa amin. Yeah. So, I am the winner guys. I didn't even tag.